use use استفاده کردن به کار گرفتن use No problem. You can use my car. No problem. You can use my car. No problem یعنی مشکلی نیست. Problem یعنی مشکل یا مسئله. در مورد تلفظ problem دقت بکنید. پرابلم نیست دوستان پرابلم به این دلیل که بین P و R صدایی وجود نداره ما هم نباید صدای اضافه بکنیم پرابلم یعنی مشکل یا مسئله no پرابلم یعنی مشکلی نیست you can تو می توانی استفاده بکنی مای کار ماشین من رو you can use my car تو می توانی ماشین من را استفاده کنی no problem مشکلی نیست no problem you can use my car مشکلی نیست می توانی از ماشین من استفاده کنی. No problem, you can use my car. No problem, you can use my car. Use your head. Use your head. use استفاده کردن یا به کار گرفتن your head یعنی سرت یا در واقع مغز تو یا کله تو use your head از مغزت استفاده کن مغزت رو به کار بگیر use your head use your head